ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ የህወሓት ቡድን አባላት ጅቡቲ ላይ በቁጥጥር ስር ውለው አዲስ አበባ ገቡ። ሀገሪቱን የሽብር ቀጠና ለማድረግ ሲንቀሳቀሱና በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ የህወሓት ቡድን አባላት በጅቡቲ መንግስት በቁጥጥር ስር ውለው ዛሬ አመሻሹ ላይ አዲስ አበባ መግባታቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ ላይና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ ድንገተኛ ጥቃት አድርሰው ወደ ጎረቤት ሀገር ከሸሹ የቡድኑ አባላት መካከል አንደኛ ሀብቶም ገብረስላሴ ወልዩ፣ ሁለተኛ መሰለ ታመነ ሼቱ፣ ሶስተኛ ኮሎኔል መሐመድ በሪሁን ኑር የተባሉ የወንጀሉ ተጠርጣሪዎች በጅቡቲ መንግስት በቁጥጥር ስር ውለው ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ፖሊስ ለኢቢሲ አስታውቋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ህወሀት ቡድን አባላት በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተጠርጣሪዎችን ተረክቦ ጉዳዩን በህግ አግባብ የሚያጣራ መሆኑን መግለጹን ኢቢሲ ዘግቧል። የኢፌዴሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የደህንነትና የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በተለያዩ ጊዜያት በሀገር ክደት ወንጀል ተጠርጥረው መያዣ ትዕዛዝ የወጣባቸውን የህወሀት አመራሮችና የጦር መኮንኖች ከተደበቁበት ስፍራ በማደን ለህግ ሲያቀርብ መቆ መቆየት ይታወቃል። በ19 የህወሓት ቡድን አመራርና አባላት በአዲስ አበባ የሚገኙ ቋሚ ንብረቶቻቸው ላይ እገዳ መጣሉን የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ንብረታቸውን እንዳያንቀሳቀሱና እንዲታገድ የተደረገባቸው የህወሓት ቡድን አመራር አባላት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቅጽል ስማቸው ወዲ ወረደ፣ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳነ በቅጽል ስማቸው ፍስሐ ማንጁስ፣ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት በቅጽል ስማቸው ጆቤ፣ ሜጀር ጀነራል ሀልፎም እጅጉ በቅጽል ስማቸው ወዲ እጅጉ፣ ሜጀር ጀነራል ጀነራል ተስፋዬ ግዳይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ኃይለስላሴ ግርማይ በቅጽል ስማቸው ወዲ እምቢታይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይሌ፣ ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብር በቅጽል ስማቸው ወዲ አሸብር፣ አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አቶ ሀሰን ሽፋ ሲሆኑ በአጠቃላይ 19 ናቸው። በሌላ በኩል መቀሌ ሆነው ለህወሓት ቡድን መረጃ ሲሰጡ የፋይናንስና የሎጂስቲክ ድጋፎችን በድብቅ ሲያቀርቡ እንዲሁ የመከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብሶችን በመልበስ በጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮችና ሰራተኞች ላይ ተመሳስለው ጥቃት ሲፈጽሙ ከነበሩ ግለሰቦች መካከል ከነበሩ ግለሰቦች መካከል 14 የቡድኑ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ ለሰብአዊ ድጋፍ በመጓጓዣ ላይ የነበሩ እያንዳንዳቸው 20 ሊትር የምግብ ዘይት የያዙ 2200 ጀሪካኖችን የጫነ አንድ ተሽከርካሪ ከነተሳቢ አስገድደው አቅጣጫ እንዲቀይር በማድረግ አቅጣጫውን እንዲቀይር በማድረግ በድብቅ ለህወሓት ለመላክ ሲሞክሩ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት። በተጨማሪም ግብረ ኃይሉ የሸኔ ቡድን ሲደግፉ የነበሩ 140 ተጠርጣሪ ግለሰቦች የፋይናንስ ስርዓት እንዲቋረጥና ገንዘባቸው እንዲታገር ተደርጓል ሲል መግለጫው ያትታል። በብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ወቅት በጠቅላይ ሚኒስትር የተባለ በማስመሰል የተለቀቀ የድምጽ ፋይል ውሸትና የተቀነባበረ ነው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባለፈው ሳምንት በብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ወቅት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተባለ በማስመሰል የተለቀቀው የድምጽ ፋይል በውሸት የተቀነባበረና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ ጊዜያት የተናገሩትን በመቁረጥና በመቀጠል የተፈጠረ የሀሰት መረጃ መሆኑን አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ በዚህ የሀሰት መረጃ ዘመንና ምርጫው እየተቃረበ ባለበት ወቅት ዜጎች አለመግባባትን ለመፍጠር ገጠር ባተኮሩ መሰል የመሳሳቻ መረጃ ዘመቻ እንዳይታለሉ መልእክት አስተላልፈዋል።